Let's go! Look! Look! Look! ne sjeća. Aj Šandore, aj Šandore jebe! Opr! Ojta prr, prr, ojta! Prr, bišta, višta prr, prr, prr. Yeah.